Многие, не понимая сути нашей работы, задают один и тот же вопрос. Как же вы зарабатываете, если вы не носитесь с каталогами, с полными сумками товара? За что вам платит компания Faberlic? Все очень просто. Мы пользуемся продукцией ежедневного спроса, как и другие люди. Только мы все приобретаем компанией Faberlic, тем самым создавая товарооборот в компании, которая платит нам за это проценты.